Parque Natural de Doñana tiene gas en sus entrañas y gas natural fenosa, que posee instalaciones de explotación en el entorno desde hace años, tiene proyectos para ampliarlas y reutilizar como almacenamiento, que es lo novedoso, los espacios originales donde desde hace millones de años se acumula el gas. Oferta, demanda. ¿Quién me puede coger uno para mí que voy con la cámara? Venga, venga te la doy

Hold on.